ser? Somos unos animales que nos hemos tres batidos. Aquí solo queremos a los que quieren chugar. pues chuguemos. Comencipia o chuego. Te la paso. Vale. ¡Qué mala suerte! No te si escape empataremos. Tenemos que continuar chugando en equipo. Venga, para ganar cal correr más. Activa pilota gala. Mía, toma La tengo. José Ángel ya ha desmarcado. Le faré un pase. Esta y la mía. Faltaría una buena parte ¡Gol! Buena chugada en equipo. A prisa, cara quedan 5 minutos. ¡Defendés firme! Si hacemos presión seguro que le sacamos a pilota. Esta bajo José Ángel. Ye mía, me meteré en el área y chutaré. ¡Penalti! Esta ya es la oportunidad. Ya no queda agarra tiempo. Tíralo tu Aarón. Todo depende de yo. ¡Gol! A fin de partido. ¡Hemos ganado! Hemos jugado bien a Sabelo. Sin vosotras no habríamos puesto ganar. Eso ya es lo más importante. Un equipo puede más que cada una la suya.